こんにちは、粟田洋介です。今日はこの小さいキャンバスにアクリル絵の具で変な絵を描いていこうと思います。なぜ変な絵を描くかというと、なんとなく面白いからなんですけど、変な絵とかクレイジーな絵を描くにはアイデアがたくさん必要になります。だから絵を描くいい練習になります。というのは本当なんですけど、後付けの理由で単に楽しいから変な絵を描いてみたいと思います。 まあ、これは変だと思う人もいるかもしれないですけど私の絵にしてはなんかまともな絵な気がしますなんか最近のいつもの絵とちょっと違うんですけどまあ別に変な絵にならなくてもいいんですけどもう少し足していこうと思います 絵が完成しましたなんか変な絵を描こうと思ったんだけどそんなに変じゃないような気がしますまあ変だと思う人もいるかもしれないんですけどなんかいつも描く絵と全然違う感じになりましたたまにはこんな感じもいいかな <laughs> 結構昔は人物画を風変わりな感じで描くっていうのをやってていつしか描かなくなったんですけどなんか最近またね人物画を描きたいななんて思っていますということで今回の動画は以上です最後までご視聴いただきありがとうございます